Good morning, sì, qui sono praticamente, eh, diciamo, è mezzogiorno, quindi potremmo dire già pomeriggio. Mister, master, maestro, oh, semplicemente, oh, semplicemente. David Lynch, it's May 28, 2022, and it's uh, Saturday here in Naples a clear, clear morning this moment mm, with also some clouds uh, very still right now 18 4 and 4 Fahrenheit around uh, or 84 and 2 eh, mi, mi ricordo in questo momento comunque siamo lì uh, eh, 29 Celsius and this means that uh, it's that day really really really really soft like in this days and this video and also over because it seems more a summer climate, spring climate. D'altra parte, we are going to June and so this is normal. As regard the video thoughts, I don't know if I'll do it, but uh, forse ancora quello di ieri da caricare, ma comunque, in the case you are interested, I open because it's always separate from this. Anyway, I see and you all just see from the window. Intanto la apro la finestra che fa molto caldo. I think uh, you can't see anything because there is appunto a roller green roller shooter, but um, uh, essendo già pomeriggio, we have, I think, uh, i gradi si manterranno su questo livello, cioè 29 Celsius, come ho detto prima, 84 and 4 Fahrenheit, but uh, the really important thing with this atmosphere is that eh, today we have, today we have those beautiful, those beautiful, those beautiful those beautiful those beautiful blue skies and golden sunshine and I think all along the way ovviamente all along the way qui molto meno oggi perché già pomeriggio inoltrato sono praticamente sì sì appunto già pomeriggio come ho detto prima è mezzogiorno quindi uh, molte ore poi intendo soprattutto rispetto agli amici americani come sapete abbiamo un orario completamente diverso qui in Italia rispetto a voi uh, sì per cui, bene, eh, comunque non ci possiamo proprio lamentare in questo mese perché abbiamo avuto veramente quasi tutto il mese con Beautiful Blue Sky e Golden Sunshine, per cui speriamo di continuare domani anche così. Per cui... Say the D's so from the mythical window with the orange, red, blue, water curtain un po' più indietro oggi perché è aperta la tenda ovviamente and it's eh, green roller shooter behind me visible finally questo perché essendo estate noi in genere apriamo la tenda e mettiamo la roller la green roller shooter in evidenza perché fa caldo e fa passare aria and finally from my mythical keyboard Amati GX 640 IPG IPG 625 Ever, good day, molto people, follow Alexander Riporsi, un saluto davvero a tutti and also I hope you all have a great breakfast, io la farò tra poco, il mio stomaco brontola, non so se lo sentite ma soprattutto spero possiate consolarvi se il tempo nelle vostre parti dovesse essere brutto rispetto a qui, non che non vi consolate, non ci consoliamo sempre con l'azione, ma personalmente quando il tempo è più brutto mi consolo ancora di più, d'altra parte due parole in Italia, se dette in italiano consolazione e colazione fanno anche rima. I'll see you in the video tots uh, or tomorrow.